Thank you. Riasco Capital. дальнейшем, что мы будем делать? Нужно сейчас решительно поставить вопрос перед производственными совещаниями, перед ударниками о том, чтобы тот прорыв, который мы имеем, сейчас же нужно ликвидировать. Может ли это сделать единственный человек, секретарь ячейки, председатель профсоюза, управляющий шахты, заведующий шахты, техник и так далее? Конечно нет. На это нужна мобилизация всей партийной комсомольской организации, всех ударников и всех рабочих. Нужно поставить дело так, чтобы вся общественная масса, которую мы имеем на рудниках, была вовлечена в ликвидацию прорыва. oh my преступления. кочегарка выполнит задание решающего третьего года of all of его чести. доблести и геройства. Шли бойцы на линию огня. Thank you. из Донбасса груженные поезда. эшелоны угля и стали. колгосники, ми колгосники Донбаса, Бірюковського гіганта на Луганщині. Бригада номер 4 учитывая те задачи, которые поставлены перед нами по уборочной компании урожая. Мы, бригада номер 4, обязуемся себя, объявляем себя ударниками и даем свое обещание убрать свой урожай быстро и аккуратно. И поэтому вызываем бригаду за номером 6 послужить нашему примеру. Yeah. aqui!